May kumuha na galon. Pasok doon! Pasok! Kasi nagpagkuha ko doon. Dalawa dalawa yung bagsak niya. Kasi nilabas nga lang doon na inilabas niya. Saka wala, wala. Pasok! Pasok! Siya! Break! Ito ah. Kapit tayo dito. Bilis. Dito. Dito. Dito. Dito. Oh. Ito. Oh, kuha. Kuha. Kuha. Pabalik ah, doon. Balik doon. Balik, balik. Oh, balik na, balik, balik. Balik dun, balik, balik, balik. Balik, balik. Balik dun, balik na, balik na. Balik. Balik. So, balik. Ah. Diyan ka lang ah.